哦。 君はどこだっけ <laughs> ね人気者ですよねはいいかがでしたでしょうか、えー、このね、もう夏の南越谷にかけていろいろその毎年毎年踊りを作るわけです、えー、子どもたちも自分たちの踊りも皆さんに見てもらいたくて一生懸命作ってね、えー、ここにあるわけですけども本当にあの頑張って踊ったんですよ褒めてやってください、はい、で まだ時間でございますんでね、えー、っと、